мына сан францисконың мектептерінде бір мектепке барады да мұғалімдерді жинайды да үш мұғалім шақырады үшеуміз секілді шақырады да сіздерге дейді осындай бір ұсыныс бар мектепте осыншама бала бар сол бір класс балаларын сіздер не қылып шығарасыздар дейді ең үздік балаларды тағайындап бердік сіздер ең үздік дауысқа салынған мұғалімдерсіздер сіздерге бір жыл уақыт береміз осынша уақыттың ішінде сіздер жұмыс жасайсыздар бұлармен дейді да бұл балалар үздіктер қатарына кіргізу керек дейді ол жерде ана мектептер көп та қайырымдылықпен айналысатын қызыл ай секілді ұйымдар біреусі менеджментта әкімшілікке айналысатын біреуі мысалы наукаға кететін секілді ауыл шаруашылығына кететін сияқты бөледі екен да сонда сіздерге беретін лидер балалар дейді да не керек мына сан францискодағы бағана мектептің мұғалімдері таңдап алады да бір жылдан кейін керемет нәтиже көрсетіледі ана балалардың тіпті бәленбай жылдан кейін ғылымда қаншалықты жетістікке жетеді бірақ соны бәленбай жылдан кейін шақырып бір жылдың бір жылдан кейінгі әңгіме былай болып отыр дейді да сіздер негізі керемет осы нәрсені атқарып шықтыңыздар дейді да бірақ бір сіздерге қызық айтайық сіздер үшеуіңізді негізі біз жай жеребевкімен таңдап алғанбыз дейді да жеребевкімен таңдап алғанбыз бірақ алдарыңыздағы балалар да дарынды балалар емес дейді да ата аналарын шақырған кезде сіздердің балаларыңыз дарынды деп айтқан бірақ ана балаларда отырған кезде ішінде тіл алмайтындар балалар бар неше түрлі балалар сонда бұл жерде негізінде біз сіздерге сенгенбіз дейді да ең бастысы сол сенім деген нәрсе адамның былай кез келген нәрсені алмайтын қамал жоқ та